Bonjour les enfants, bienvenue chez Piano Academy. Je suis Mianli. Aujourd'hui, vous allez apprendre la chanson « À vous direz-je maman ». On va d'abord écouter la chanson jouée par Flora. Bonjour, je m'appelle Flora et je vais vous présenter « À vous direz-je maman ». Aujourd'hui, on apprend la première mesure. Cette fois, peux-tu nous chanter et jouer cette mesure Sol, sol, ré, ré, mi. Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note commence avec Sol. Sol avec le troisième doigt de la main gauche. Sol qui est situé par rapport au Do. Do, Si, La, Sol, ici. Ok Sol. Répétez deux fois. Sol, Sol. Ensuite, Ré pour la main droite. Ré qui est situé à côté de Do. Do, Ré. Avec le deuxième doigt. Attention, la main droite, c'est Ré avec le deuxième doigt. Et la main gauche, troisième doigt avec Sol. Alors, sol, sol, ré. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Sol, sol, ré. Première fois. Sol, sol, ré. Deuxième fois. Sol, sol, ré. Troisième fois. Sol, sol, ré. Quatrième fois. Sol, sol, ré. Et la cinquième fois. Ensuite, sol, sol. Ré aussi, répétez encore une fois la même chose. Sol, sol, ré, ré. Alors la main gauche deux fois, la main droite aussi deux fois. Cela donne sol, sol, ré, ré, jusqu'à là. Maintenant, on répète cinq fois. Première fois, sol, sol, ré, ré. Deuxième fois, sol, sol, ré, ré. Troisième fois, sol, sol, ré, ré. Quatrième fois, sol, sol, ré, ré. Et la dernière fois. Ensuite, la main droite, elle continue à monter sur le mi avec troisième doigt. Cela donne sol, sol, ré, ré, jusqu'à là. OK Maintenant, on va répéter cinq fois. Sol, sol, ré, ré, mi. Première fois. Sol, sol, ré, ré, mi. Deuxième fois. Sol, sol, ré, ré, mi. Troisième fois. Sol, sol, ré, ré, mi. Quatrième fois